copine, ça va Ça va, et c'est là. Jigin est. Ah, mais Jigin, je vais bon. Mais mon lac, mon lac, bon tour. Wale parfum foyi de t'i bolo yan nɔ i ma ye mɔgɔ. Han ko mun e ma parfum fiyɛ wa. o i tɛ las parfum wele. las parfum o jɔn ye. n'a ka nimoro d'i ma kɛ wa parfum kasa ka di dɛ parfum kasa duman ba walayi. Ah, Nara numéro communiqué. Ah. Ok, vous avez 70 38 68 30. Au New ou le Bénin, Quatine de d'Ivoire. Mm -hmm. Et eh, mon repas, c'est un soupe Ok, j'adore. Oui, j'adore bien. Voilà, voilà, voilà. Voilà, ni Voilà, bon, il t'attendait. Nous, il s'y gabara la tour. N'est-ce pas Ok, merci bien. Ok. C'est 5 000, non Oui. Ça. Oh. Ok. Facture. Ok. Facture verbale. Sì, eh, verbale. Uh -huh. Un garantile ne dopo. Ah.

Téléphone d'abord, oublie Là, si vous voulez, quand on est parfait, bois d'argent, collection privée. Obtenir là, si vous voulez, avec Yoro, Yoro, avec Libarbi, Ouais, là, c'est bois d'argent, bois collection privée. Bien sûr. Il y a un plat, hein, là-bas. Dingili. Zéro minute, ok.